для соискателя. Руководство полоса инструкции по поиску работы. Привет, друг. Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В данной книге собраны все мои ошибки и падения в теме поиска работы, а также мои творческие решения всех проблем. Несмотря на все я придерживаюсь своего пути, путь воина без страха и мусора в голове. Предисловие. С вами снова Макс Саныч. Сегодня будем фильтровать мутный океан вакансий волей судит всем нам. Большинству приходится сталкиваться с поиском новой работы. Я часто вижу в интернете то, что большинство людей беспомощны и пишут негативные отзывы о работодателях, которые, в свою очередь, либо скрывают свою специфику, либо не понимают, что они творят с соискателями. Поэтому я решил все-таки написать данную брошюру, я сам на первое место ставлю музыку, она же в нашей стране не приносит доходов, в отличие от Швеции, то работа у меня является спонсором моего творчества и комфортного проживания в социуме. Я часто меняю работу и связано это бывает с разными причинами, например, закрытие сети, задержка зарплаты, сокращение, коллеги по работе, от которых хочется поскорее избавиться. Недавно попал в коллектив, где пьют спиртное с самого утра, и это норм. Что-то я отвлекся. Итак приступим. Глава о том, как распознать замаскированный сетевой маркетинг, ML. Размещай самообъявление с текстом «Ищу работу». Вы рискуете нарваться как раз на целую армию замаскированных MLM-ков или, как говорят, сетевиков, которые будут вам предлагать золотые горы. Приведу пример из собственного опыта. Разместил я целую кучу объявлений по разным направлениям, потому как опыт имеется практически во всех этих специальностях, что разместил, и парень я не глупый, звонки так и сыпятся. Открываю почтовый ящик и там целая гора писем со всевозможными предложениями. Кстати, пока я писал эти строки мне пришло смс от человека, о котором в интернете написаны только негативные отзывы. Он настойчив, видимо лохов уже нет, два раза написал мне смс эм с одним и тем же текстом и с периодом в два часа. Вот мы и подошли к тому, как надо отличать годную информацию от неугодной. Выше я написал, что мне звонят и пишут горы писем. Так вот берем пример. Слушаем красивые речи девушки с приятным голосом с той стороны трубки, записываем адрес, название улицы, номер дома и сохраняем номер телефона, с которого она позвонила, но не факт, что номер уже засвечен. Берем, открываем поисковик Google, вводим туда подробный адрес и видим, что это такое и что там находится. Бывает, что сразу вычкативают ссылки с надписью «Мошенники», «Черные работодатели» и так далее. Реже номер, как раз с которого приятный женский голос сообщил вам координаты, где находится офис для собеседования с вами. В основном они номера покупают новые, если уже засвечен, и люди по вероятности звонят, пишут и выясняют местонахождение номера. Также есть и такие друзья, которые предложат взять вам кредит. Или те, кто заманит вас, и вы можете им отдать последние сбережения. Но вышеизложенные ситуации не обязательно подходит только к объявлениям типа «ищу работу». Также подходит и к типу «предлагаю работу», но тут также все просто. Берете наводите мышкой на название компании, выделяете ее, копируете и вводите в Google и вуаля. Вся информация у вас на экране. Чем занимается, сколько сотрудников, каков авторитет, но, к сожалению, многие едут на собеседование и оказывается, что работодатель предлагает проценты от сделки, остатка, а если есть, то очень мала. Сейчас я вас научу, как распознать, где есть подводные айсберги. Итак, в объявлениях пишут, например, такой: Требуется курьер-упаковщик. У компании есть сайт, который оборудован по последним технологиям в сфере продаж, а именно обратный звонок и робот-консультант, который выскакивает в правом нижнем углу. Меня зовут я всегда онлайн, работает он в основном 24 полоса 7, но есть и более жадные компании, где отвечает реальный человек, но только во время графика работы офиса, в другое время никто не перезвонит или напишет какую-нибудь отмазку. Значит всегда включайте логику. Если компания имеет свой навороченный сайт, который в Гугле выскакивает в первых заголовках среди данного направления и на который люди сами звонят и пишут, то стоит задать вопрос, а зачем тогда вакансии курьер-упаковщик, если есть перевозчики с адресной доставкой и конкурентной упаковкой. Смотрим внимательно на страницы сайта и находим такое предложение. Перед тем, как подключиться к нашему сервису, вы можете целый месяц бесплатно пользоваться сервисом перед подключением. Э, ну когда вас дошло? Если нет, то эта книга именно для вас. Есть компания, и она набирает стажеров для своей рекламы. Вы приходите, а вам говорят о том, что стажировка не оплачивается или малооплачиваема получается за счет ваших усилий ее компанию узнает большее число людей и им все равно, заплатили вам или нет. Для них главное сервис, который вы им принесли, а вы истоптали свою обувь и потратили впустую свое личное время. Я встречал людей, которые говорят, что им воздаться, и бывает встречаю их и вижу, что воздастся им судя по всему на том свете. А по счетам всем нам надо платить. Мир жесток. Нет денег, нет услуг. Продолжение читай в следующую субботу. Подписывайся на мои каналы. С уважухой Макс Саныч. Thank you.